क्यों चलती है पवन क्यों झूमे है गगन क्यों मचलता है मन ना तुम जानो ना हम ना तुम जानो ना हम क्यों आती है बाहर क्यों लुटता है करार क्यों होता है प्यार ना तुम जानो ना हम ना तुम जानो न हम ऐश्वर्या भाई और पल्लवी ये सॉन्ग आप दोनों के लिए है